orang akan ngarung di dalam air peluh sekak buku dali sekak uh, lutut pinggir dada sehingga akhir sekali nabi tunjuk ni siapa sini siapa sini artinya orang tu dia kena berenang di dalam air peluh yang begitu banyak dan busuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين Ayat 89 sampai 92 surah An-Naml. Kita ada lagi seayat sebagai akhir untuk kita uh, khitam surah ni esoklah insya-Allah. Allah Taala firman berbagai-bagai uh, karakter hubungnya dengan keadaan manusia pada hari kiamat. Ayat 89 ini sesiapa yang datang membawa amal kebajikan yang telah dikerjakannya maka ia akan berulih balasan yang lebih baik daripadanya dan mereka pula akan berulih aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat itu ini adalah satu janji yang Allah janji kepada hamba-hambanya siapa yang beramal soleh berimeh tekun di dalam amalan dia dengan ikhlas dengan sungguh maka orang itu dia akan mendapat pahala yang berlipat ganda sehingga di dalam hadis katanya siapa yang buat amal satu perkara diganda 10 kali ganda siapa 700 kali ganda akhir sekali sapa berganda-ganda yang sangat banyak ila adhafin kathirah wallahu alam kita tak tahu siapa boleh berganda tu banyak mana mengikut qada ikhlas dan sungguh tiap-tiap orang sebab tu dia tak serupa pahala bagi tiap-tiap orang tak serupa walaupun tengok zahir sama Zohir kita tengok orang tu dengan orang ni nampak sama yang buat. Tapi hati memang tak sama. Itulah Allah Ta'ala dia nilai. Dia pragman setiap orang tu. Walaupun kita tengok pada Zohir nampak sama. Ataupun hak tu lebih, hak ni kurang. Ataupun nampak sama. Tapi di sisi Allah. Masya Allah ni duduk di Allah lah nak balas kepada siapa yang dia kehendak. Lepas tu hak lebih lagi laginya. Iaitu selamat pada hari itu daripada benar-benar yang ngeri. Ngeri-ngeri ni maknanya takut, gerum. Iaitu selamat di hari akhirat. Banyak ayat yang Allah Ta'ala raya di dalam Quran, eh, keracat-keracat, duduk dalam surah tu, surah ni, surah tu, surah ni, nak menunjukkan bahawa keadaan pada hari kiamat, tak ada siapa yang selamat daripada ngeri. Kecuali bagi orang yang ditemung dengan Allah dalam keadaan dia tak syirik. Itulah Allah pesan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang harap nak jumpa dengan Allah, maka orang itu hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh artinya dia turut perintah Allah dan dia turut sunnah Nabi saw barulah dinamakan amal soleh. Hak tu hai peretah tu ia tak ada rai iat. Dalam Quran ni tak ada rai iat. So, so, so. Ada tak semaya zuhur, pak raka'at dalam, dalam Quran? Tak ada. Tu hai raya dengan syarat umum yang suruh semaya. Tu saya misal dengan semaya. Lepas tu kita kiyah sendiri lah. Gatuh, gani, gani. Dalam Quran ni tak ada rai la'iyat. Tipin kau-kau tapi Nabi mari atur, mari buat ambil perintah Allah supaya orang dapat ikut, dapat ambil Nabi sebagai contoh. Itulah dua tugu, dua pokok yang penting Allah dan Rasul ni mesti kita kena pegang sungguh-sungguh. Barulah kita akan dapat pahala yang sangat banyak mengikut apa yang kita amal di atas muka dunia. Alhamdulillah Dan mereka pula akan berulih aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat itu Sehingga setiap orang ini kena mengarung di dalam air peluh Hari ini kita kena yakin juga bahawa setiap orang kena mengarung mengikut kodak amal dia saya duduk royak semua di masjid kita ni Nabi sebut di dalam satu hadis yang bermaksudnya setiap orang akan ngarung di dalam air peluh sekak buku dadi. sekak uh, lutut pinggir dada sehingga akhir sekali Nabi tunjuk ni siapa sini. Siapa sini artinya orang tu dia kena berenih di dalam air peluh yang begitu banyak dan busuk. Siapa di hidung dia lari tak lepas ni lah keadaan manusia yang begitu ramah, lepas tu duduk di dalam bawa diri masing-masing Masya Allah tak lagi berkata Qatadah man ja'a bil hasanati falahu khairun minha siapa-siapa yang membawa kebaikan sampai ke hari kiamat maka orang itu mendapat kebaikan lebih pada tu iaitu berkata Qatadah iaitu bil ikhlas Iaitunya dengan ikhlas. Pai ikhlas ni saya yakin katanya payah. Bukan mudah-mudah nak boleh nak dapat ikhlas dan nak buat amalan gapo-gapo dengan ikhlas. Kecuali orang tu dia benar-benar dijaga oleh Allah Taala hati dia, perasaan dia, akal fikiran dia, perbuatan dia, usaha dia. Kalau boleh dia tak sewi tahu kepada orang gapo yang dia buat. Walaupun pada zahir yang dia buat tapi dia tak ada niat nak tunjuk-tunjuk nak cur kat orang dan sebagainya kadang-kadang benar hak kita ikhlas lama mari dah tapi bocor juga di belakang hari wallahu alam sebab tu ikhlas agak amat susah nah lepas tu Allah cerita pula di dalam ayat 90 waman jaa bis sayyiati hak sat ni man jaa bil hasanah Al-hasanah artinya kebaikan. Tapi as-sayyi'ah maknanya keburukan, kejahatan ataupun dosa. Dan sesiapa yang datang membawa amal jahat yang telah dikerjakannya. wan Wa'iyazubillah. Terutamanya syirik. Nah, Syirik-syirik yang di apa ni di di amal ataupun dibuat oleh orang itu berarti dia akan menerima balasan mengikut gapo dia buat tu. Tuhan kata kan, maka sudah tentu mereka akan ditumuskan mukanya ke dalam api ni aku. Tumus mana gapo? Eh? Semai. Pegai muka, pegai rambut ni semai tem. Fakubat wujuhuhum finnar. Inilah keadaan orang yang akan masuk niaka sikit lagi Bukan masuk sebai-sebai dak. Tapi duduk di dalam keadaan hino yang malaikat tikai lagi, tojoh lagi. We duduk di tempat-tempat yang sangat-sangat panah. Tak ada selamat di mana-mana tempat di dalam neraka. Itulah. Setiap kali orang-orang ahli neraka apabila dia tengok dia duk gambar katanya lubang tu baik kali. Itulah Allah raya acak-acak kali kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha setiap kali mereka itu lari nak tubik daripada neraka dak nampak katanya lubes situ lubes tubik kali u'idu fiha mereka dikembalikan semula ke dalam neraka wa qila lahum ada dalam ayat-ayat beberapa ayat zuqu azaban nar dikatakan kepada ahli neraka merasalah azab neraka Masya Allah. Ni, tak ada eh orang-orang ahli ni aku. Siapa menjadi ahli ni aku? Kalau kita bila dah, bila pasang, tak ada laiat sangat. Yang pertama sekali, orang kafe. Semua orang kafe, dia mati dalam kafe. Maka orang itu adalah tetap menjadi ahli ni aku. Yang kedua, orang syirik. Orang syirik ni, orang Islam. Tapi dalam hati dia, perbuatan dia, amalan dia, fikiran dia, pegangnya dia, dia masih lagi duk pegang dengan syirik sampai dia mati. Maka orang itu tetap menjadi ahli neraka. Yang ketiga, orang munafik. Orang yang kalau zaman Nabi ya, orang kafir tapi pelom tua menjadi orang Islam. Kita zaman-zaman sekarang ni wallahu alam kita tak ada duk tanya sore-sore katanya siapa munafik. Siapa akidah dia tak betul. Tapi orang munafik ni itunya nawailang lo. Orang yang suka bohong, janji silap, khianat amanah, nak benar, kerah kepala, kerah perut. Orang-orang yang ambil rahsia-rahsia orang-orang Islam gitu bocor Giduk royak kepada orang-orang kafe, Sebab apa? Sebab nak kepada tamnaik, nak kepada duit. Orang yang bergudih hati. tu orang munafik. Orang yang cema akidah dia. Jala juga. Jala juga. Sebab apa? Tuhai raya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik, tepat dia adalah duduk patak nyaka. Lagi, orang yang menjadi ahli nyaka, iaitu orang fasik. Orang fasik ni iaitu orang yang selalunya buat dosa besar dengan tidak bertaubat, tak ada sesar. Sakcai boleh buat dosa besar dan dia buat kezalimi, buat kejahatan, rusak di atas muka bumi. Sama ada dia buat dengan Allah dan dia buat sesama manusia. Tu dinamakan orang fasik. Dan termasuk orang fasik ni, Tu Tuhan raya kerecah-kerecah di dalam Quran iaitu Al-Mujrimun. Al-Mujrimun kalau kita terjemuh bahasa mudah-mudah iaitu Acayakon. Orang yang buat ke di atas muka bombing, orang yang bunuh manusia, buat penerai, gotu, goni, gotu, dia panggil Al-Mujrimun. Lepas tu lain pada tu, banyak lagi yang Allah tak ada raya di dalam Quran orang-orang yang, yang akan menjadi ahli ni aku. Tapi umumnya orang kafir. Hak inilah nyanyi orang kafir dah. Eh. Tapi dengan sebab akidah masing-masingnya. Akidah masing-masing. Kita duk royak isi yang ada di dalam Quran dalam hadis. Siapa yang Allah Taala buka pintu hati dia beri hidayah, maka dia masuk Islam ataupun dia terima Islam. Tapi bagi orang yang walaupun dia faham bahasa hak kita duk royak tapi Allah Ta'ala tak buka hidayah maka dia gelak-gelak gelemak situ sepakan hari dia mati lepas tu di akhirat sekali lagi akan boleh tengok lah kita akan boleh tengok dengan mata kita sendiri siapa menjadi ahli syurga dan ahli niaka bosanya supaya dengan hadis yang Nabi katanya royak kepada adil hei adil mung cabut lah anak cucu mung daripada seribu orang seorang ahli syurga 999 ahli dengan aku. Masya-Allah. Nabi ada, pun pergi pilih mudah-mudah ya. Sebab apa? Sebab dia ada tanda siap dah. Tanda di atas di diri tubuh orang yang menjadi ahli syurga ni siap-siap dah. Teh teh teh. teh. Supaya dengan orang duk duk duk pilih ikan duk pilih benar-benar hok stok stambung depan dia dia pilih kena sebab apa sebab ada tanda ada alamat siap dah ikan ni ikan tambah ikan gigi ikan gapo ya, ya siap siap siap dia berlaku dah apatah lagi di akhirat sikit lagi tanda bagi setiap orang ni iaitu nur cahaya tuhan raya di dalam quran yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh pada hari itu bersinar dan bercahayanya putih muka orang dan hitamnya muka orang Hitam di sini arti bukan kulit hitam dah. Tapi nur. Cahaya yang Allah Ta'ala beri kepada setiap orang yang akan menjadi ahli syurga. Tapi muka hitam cuma bagi orang yang akan menjadi ahli niaka wal-iyazubillah. Gitulah keadaan yang sebenar yang akan berlaku pada hari kiamat. Lagi tak? Ini dalam tafsir Ibn Kathir. وَمَنْ جَاءَ بِسَيَّئَةِ Fakubbat wujuhuhum finnar. Orang-orang yang bawa kejahatan, dosa banyak, maka akan disemai muka mereka itu di dalam api neraka. Ibnu Kathir katanya, "Ai man laqiyallaha musian la hasanatalah." Orang yang gi sapa ke hari akhirat sikit lagi jumpa dengan Allah Taala dalam ada dia berdosa, tidak ada kebaikan walaupun sikit. Au qad rujihat sayiatuh ala hasanatihi kul kullun bihasabih ataupun jelah lihat dilihat ataupun nampak jelah kejahatan dia lebih banyak daripada kebaikan dia semua tu mengikut masing-masing orang tu banyak orang ni sikit Allah nah sebab tu janganlah kita bawa dosa sampai ke hari kiamat maknanya Tantai kita mati tu jangan kita bawa dosa. Setiap orang kena istighfar semua tiap-tiap hari. Kita mengaku katanya kita berdosa, kita kena bertobat semua. Nabi lagi seratus kali sehari. Nah, seratus kali sehari. Duk dia astagfirullah wa atubu ila astagfirullahal azim gitu. Seratus kali sehari Nabi. Tu tu Nabi tak mata tahan dia tu seratus kali dengan tak ada dosa. Kita apa apatah lagi kita kena apa? Kena banyak dosa-dosa penuh. Sia malam, depan belakang, atas bawah. Hak kita buat sendiri dengan sengaja ke, tak tak sengaja tu belanai kak. Hatulah. Kena istighfar sokmo. Akhir sekali saya baca tak habis juga deh. Ayat ni tengok sampai ayat yang ke-90. Nak akhir dengan satu ayat yang Allah royak di dalam surah Taha. Wa qad khaba man hamala zulma rugi ataupun celakalah bagi orang yang piku kezolimi sampai ke hari kiamat maknanya mati dia dalam keadaan ejma juga sampai ke dia kena piku dosa dia sampai ke hari kiamat anilah ha, kita apabila dengar ayat-ayat pasal ini kita kena gambar katanya kita bukan orang lain dah nah jangan gambar orang lain jangan tunjuk orang lain jelah tu ustaz ada ayat tu kena atas kepala dia tu, tu. Tak, tak, tak, tak. Kena tunjuk ke kita. Sebab tu, orang-orang yang kata kena, kita tunjuk ke orang dah. Hak ni sebagai tambah. Kita tunjuk ke orang so ya dah. Kan? Tengok dah. Kan? Tunjuk ke orang so. Tapi kita tunjuk ke kita tiga. Tengok. Kita tak tahu katanya kita duk tunjuk ke kita tiga. Tunjuk. Ha. Kita tak tergambar katanya kita tunjuk kepada kita banyak. Sebab tu kena suluh diri kita, kena insaf diri kita banyak. Belum pada kita nak tengok orang tu, nak tengok orang ni, nak tengok orang tu, tengok orang ni. Tengoklah kita sendiri sebanyak mungkin. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.